Универзитетот Гоце Делчев свечено ги прими сертификатите за применување на системот за управување во согласност со ISO 9001 стандардите. Сертификатите ги доделуваат меѓународна и домашна сертификацијска куќа, со што се потврдуваат квалитетните процеси и принципи според кои што работи Универзитетот Гоце Делчев. Универзитетот Гоце Делчев од Штип после неколку години напорна работа успеа своите процеси, своите процеси и начинот на управувањето да го доведе до ситуација на сертификација и со помош на меѓународна призната куќа ТИФ Норд од Германија успеа да да дојде до ситуација да да добие сертификат за сите своји процеси на работа во универзитетот и да го добиеме сертификатот ISO 9001, кој што е голем на некој начин дострел за нас како универзитет и на некој начин и интернационализација и признавање на сите процеси и на сите постапки кои што ги врши универзитетот и секако услугите кои, кои ги дава и услугите кои што ги нуди на пазарот во вид на дипломи, сертификати и така натака, на некој начин се сертифицирани, одобрени од меѓународна призната куќа. На свеченото доделување на сертификатите присуствуваше и министерот за образование и наука Спирористовски, кој што ги истакна своите поволни зборови за работата на универзитетот Гоце Делчев. најпрво дозволете ми од мое лично име од име на Министерството за образование и наука и владата да му честитам на ректорот и неговиот тим на Универзитетот Гоце Делчев за постигнатиот успех. На вистина ова е дополнителен доказ за успешната работа на универзитет, перспективата и правилниот развој кој што го има универзитетот Гоце Делчев по сите основи. Стојан Јовков, председател на сертификацијската куќа ТИФ Норд, изјави дека е чест да се соработува со универзитетот Гоце Делчев. Аз казах и на министерот, тоа е една стъпка. Тоа е еден чекор поблизу до признавање на дипломите од вашиот универзитет во целиот свет. Ова значи дека вие сега произведувате сертифицирани специјалисти. Се конвертируваме од првото домашно сертификационо тело МКД сертификат изјавија исто така дека се задоволни од тоа што го сертифицираат Универзитетот Гоце Делчев. Сме особено горди што врвните достигнувања на универзитетот беа преточени потврдени преку Институтот за акредитација на Република Македонија, тоест нашето тело МКД сертификат. Универзитетот Гоце Делчев е првиот универзитет во државата што доби меѓународен сертификат за процедурите и правилата на работа.